жөнөкөй оптикалык приборлор эки чөйрөнүн чек арасында жарыктын сынуу законун билген соң башка оптикалык приборлор линзаны карайлы линза томпок же иймек кээде бир жак бети тегиз беттер менен чектелген жарык нурунун формасын өзгөртүүчү жана оптикалык сүрөттөлүштү алууга жөндөмдүү болгон тунук нерсе линзалар эки топко бөлүнөт томпок жана иймек аларды айырмалоо оңой ортоңку бөлүгү четки бөлүгүнө караганда калың болгон линзалар томпок линза деп аталат эгерде линзанын ортосу четине караганда жука болсо анда иймек болот көбүнчө ичке линзалар аркылуу жарык нурун өткөрөт эгерде линзанын калыңдыгы өзүнүн диаметринен аз болсо анда ичке линза деп аталат линзанын мүнөзү менен таанышуу үчүн дагы үч түшүнүк менен таанышалы биринчиден линзанын оптикалык борбору бул линзанын ортосунда турган чекит экинчиден линзанын хордасы бул линза менен бирге борборунан өтүүчү сызык үчүнчүдөн линзанын негизги оптикалык огу бул линзанын оптикалык борборунан өтүүчү түз сызык жана хордага перпендикуляр жайгашкан жарыктандыргыч аркылуу эки параллелдүү нурларды томпок линзанын негизги оптикалык огу боюнча тараталы томпок линза аркылуу өткөн нурлар бири бирине бурулуп негизги оптикалык огунда кесилишти линзадан өткөн нурлар чогулду жарыктандыргычкы негизги оптикалык огунан ылдый коёбуз. ал эми алардын нурлары линзанын тегиздигине кайсы бир бурч менен түшсүн линзага кайсы бир бурч менен түшкөн нурлар линзадан өткөн соң кайрадан бири бирине бурулат бирок алардын кесилишкен чекити негизги оптикалык октун өзүнө жатпай өйдөрөк жайгашты линза кайрадан өзүнөн өткөн нурларды чогултту линзага түшкөн нурларды кайсы бир бурчта тараталы линзадан өткөн нурлар багытынан кандай улантаарын көрөлү линзага чейинки чачыраган нурларды линза чогултту мындай линзалар чогултуу линза деп аталат чогултуучу линза деп линзадан өткөн жарык нурлары сынып кайсы бир чекитте кесилишет тагыраак жарык агымынын бир чогулуусу көбөйөт жарыктандыргыч аркылуу иймек линзада негизги оптикалык окуу аркылуу тараган эки перпендикулярдуу нурларды жараталы иймек линза аркылуу өткөн нурлар негизги оптикалык октон алыстап линза өзүнөн өткөн нурларды туш тарапты көздөй чачыратты эми жарыктандыргычтарды негизги оптикалык октон ылдый жайгаштырабыз ал эми нурларын линзанын тегиздигинде кайсы бир бурчта тарасын линзага кайсы бир бурчта түшкөн нурлар линзадан өткөн соң ар кайсы тарапка негизги оптикалык октон алыс чачырады линза кайрадан өзүнөн өткөн нурларды чачыратты линзага бир бурчта жакындаган эки нурду жөнөтүп линзадан өткөн нурларды байкайлы линза башында бириккен нурларды дагы жакшы таратууда мындай линзалар чачыратуу линзасы чачыратуучу линза деп аталганын себеби эмнеде иймек линзадан өткөн нурлар туш тарапты көздөй чачыраткандыктан ал чачыратуучу линза деп аталат